असलम welcome to cooking with Aman आज हम आपको कोल्ड कॉफ़ी की रेसिपी दे रहे हैं तो उसके लिए जो इंग्रेडिएंट चाहिए चीनी है four tablespoon two tablespoon coffee और पानी आधा कप के करीब तो सबसे पहले हम कॉफ़ी ले लेंगे टू टेबल स्पून कॉफ़ी गई इसमें ठंडा पानी मिक्स करेंगे चीनी डालेंगे चीनी हम आहिस्ता आहिस्ता डालेंगे चीनी आहिस्ता आहिस्ता डालते जाएंगे और बीट करते जाएंगे ऐसा सा कॉफ़ी ठीक हो जाएगी देखिए कॉफ़ी अच्छी होती जा रही है स्पीकर से नहीं करना चाहते हैंड बीटर से करना चाहते हैं तो तब भी हो जाएगी लेकिन थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ज़्यादा लगेगा तो देखिए इस तरह की होनी चाहिए ठीक बड़ी ज़बरदस्त हो गई है अब एक कप दूध लें की बॉटल हो कोई उसमें डाल लें और उसमें कॉफ़ी डाल दें तकरीबन तीन चम्मच कॉफ़ी के डाल दिए हैं हमने दूध डाल दें इसमें आइस डाल दें आइस क्यूब्स डाल दें अब इस बॉटल को शेक करें यमी सी मज़ेदार सी कॉफ़ी तैयार है अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाना मत भूलें इससे मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचेगी बसानी पहुंचेगी